Fumé lui Je crois que si. Hein. Alors ça. Dans 20 minutes on le retrouve par terre. N'importe poser énormément de questions. C'est vrai que c'était pas soudain et qu'il n'a pas mis un grand coup de volant. là particulièrement comment il se sent dans un truc mon pote. Il a abandonné, il marche autour. Enfin autour au milieu. Je sais pas ce qu'il a fait lui. J'ai tourné la tête, <laughs> il était à moitié en train de ratterrir. Putain. <laughs> je sais pas pourquoi. Ça me fait rire. L'autre il a failli canner tout seul sur son 3 roues pourri à 1h22. Bon, oh, sale mort. Il a dû avoir un tremplin ou un nid de poule euh, de bûcheron. vu comme il été éclaté ce truc euh, Ce qu'il vient de faire ça doit être bien soft par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Allez, ça je pense que c'est pour... Euh, notre ami T-Max. Sont je trouve, les nouvelles voitures de police où il y a juste le blason. Ça fait un fond noir avec juste le blason. Enfin, nouvelle, euh, ça commence à faire un moment. Non, je sais pas si c'est euh, municipal, national ou ou directement la préfecture de police, je sais pas. Je suis assez ignorant en termes de force de l'ordre. Ni n'y ayant jamais eu affaire, n'est-ce pas rien à péter. T'as téléphone, il parle tout seul. Mais là, il a dû passer au... Merci. Avec le téléphone en main, c'est super. C'est gentil.